नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई कुनै भिडियोको क्लिपलाई हामीले कसरी कट गर्न सक्छौँ र त्यो कट गरेको भिडियोलाई चाहिँ हामीले कसरी जोइन गर्न सक्छौँ सो यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु नै छ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ हामीले कुनै भिडियोमा यदि हामीलाई नचाहेको कुराहरू छ त्यो क्लिप चाहिँ हामीलाई त्यो भिडियोमा चाहिँ चाहिँदैन भन्ने जस्तो लाग्यो भने तपाईँले रेजर टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ रेजर टुलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै क्लिपलाई चाहिँ यसरी कट गर्ने कट गरिसकेपछि हामीले सेलेक्सन टुलमा जान्छौँ र यसलाई सेलेक्ट गरेर किबोर्डमा हामीले डिलेट बटन थिच्छौँ यसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्लिप चाहिँ मजाले डिलिट हुन्छ सो स्पेसिङलाई हटाउनको लागि तपाईँले राइट क्लिक रिपल डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि क्लिपलाई चाहिँ कट गर्ने अनि कट गरेको क्लिपलाई चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई भी वानमा भी टूमा भी थ्रीमा भएको सबै क्लिपलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली कट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्ने त सो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले रेजर टुल लियो सिफ्ट थिच्यो भने तपाईँको स्क्रिनमा दुईवटा रेजर टुल देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ब्लेड टाइपको छ र तपाईँले क्लिक गरेर सबै यसरी डाइरेक्टली कट गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ कट गरेर अनि रिपल डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँले भिडियोमा लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye